ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪುಸ್ತಕ ಸಣ್ಣದು ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಡಮನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿದವರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಡುಪಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೋಷ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಮುರಳಿ ಕಡೇಕಾರ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಪರಿಚಯ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವಿದೆಯೋ ಯಾವ ಯಾವಿದೆಯೋ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ ಎಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡೋವರಿಗೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅದರ ಈ ಈ ಈ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರೂ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇರೋದು ಕೆರಮನೆ ಶ್ರೀ ಮಾಬಲ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಚಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಎಮ್ ಎ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕೆರಮನೆ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮೂಡ್ಕಡಿ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಆ ಕಾಲದ ಬಹಳ ಖ್ಯಾತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅವರು ಇವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೃತ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಹಸ್ತಾಭಿನಯವನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರು ಮಹಾಬಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೃತ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಗುಣವಂತೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಂಡಾರಿ ಗುಣವಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಪೆಟ್ಟುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುವ ಅಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡೆಯವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಕರ ಭಂಡಾರಿಯವರ ಮದ್ದಲೆಯ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲೇಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮಂಥವರು ಕೇಳಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳು ಕೆರೆಮನೆ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಾಮಗ್ರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿವರ ಇದೆ ಅವರು ಹೆಗಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡೆಯವರು ಆಡಿದ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಸಾರಾಂಶ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಭಾಗವತರ ಹಾಡು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಾಗ ನಾನೇ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ ಸಂಗೀತ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದಾಗ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಬೈದಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕುಣಿತದ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆಯ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ತೋರಿಸಬಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲೆ ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಯದ ಹಿಡಿತ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಲಯದ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದೇ ನೃತ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಂಗತಾನೆ ಅನ್ಯ ಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಬೆಳೆಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ನನ್ನೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಾಡುಗಾರ ಸದಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆರಮನೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾರಂಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಅವರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ